Námskeiði vinsla og greini gagna er mjög skemmtilegt og fjölbreytt námskeið. Gefur manni góða einsýn í margar mismöndi hliðar gagnavísinda. Allt faraði hvernig maður sapnar og gögnum og setur þau upp yfir í úrvinnslu og, og framsetningu á niðurstöðum. Nú veit maður meira hvað forrit, aðferðir og kerfi maður getur nota til að hagnýta gögn og taka betri og, og upplýstari ákvarðanir. Það vilja allir vera drifnir áfram af gögnum sama hvað þú ert að gera eða í hvaða bransa þú ert og þetta námskeið er bara frábær byrjun á þeirri vegferð og ég mæli heiklust með þessu.